aquele Pekudé. Última semana do livro Shemot, nós vamos ler duas parshiot esta semana, Vayakel e Pekudé. Vamos falar um pirus de Orahaim Akadosh sobre Vayakel e outro Pekudé. É conhecido que estas parshiot vêm de novo a citar em resumo eh, as duas doações dos materiais do Mishkan, a construção, como executaram as peças do Mishkan através de Betzalel e Oliave, etc. Nós vamos, quando o Pasuk diz no capítulo 35, versículo 21, vai diz o versículo assim, vou traduzir e vamos dar a explicação do Rahim Akadosh, muito interessante. Vai a kol ish, e chegou todo homem, a Saolibo, que seu, tradução literal, que o coração dele se eleva, nessa elevado o coração dele. Vejol Asher <coughs> Nadebarujo, e todo aquele que se voluntariou. Traduzindo, certo? Nadebarujo que doou sua. E viu, trouxeram Etrumat Hashem, a doação. E aí o Pasuk cita todo o que eles trouxeram. Diz Orahaim Akadosh que aqui tem dois termos. Nessaoli, em relação a doador Nesaolibo e Nadevarucho. E existem dois níveis, os dois ótimos, são dois níveis de pessoas que doam e fazem tzedakah, certo? Que se desvincula de seu dinheiro para uma para, em pro aqui no caso era do Mishkan, mas pode ser de qualquer tzedakah, certo? A primeira, que a pessoa doa conforme as suas possibilidades. Hum? conforme as suas possibilidades, ele doa. Ele é rico, doa mais, ele é pobre, doa menos, conforme as suas possibilidades, é uma grande mitzvah. O segundo nível, um pouco maior, é aquele que doa mais das suas possibilidades. Ele doa, Por as suas não pode doar tanto, mas ele vai doar mais, certo? Então diz o Rahaim Akadosh que em Israel encontramos esses dois tipos e primeiro falou o maior, quando traduz achar nessa olibó, que seu coração estava elevado, ou seja, ele, ele é especial, o que quer dizer, ele foi doar mais, inclusive, das suas possibilidades. E por isso traduz nessa olibó, que o coração dele estava elevado. No outro, apesar de ser muito bom, diz Rahai Makadosh, diz Asher que ele se voluntariou. E esta é a diferença entre os dois tipos de tzedakah. Claro que isto é, eh, se aplica ao dia a dia nosso também, quando a pessoa dá, você precisa para uma coisa, dar tzedakah, tem um mínimo, tem pela sua possibilidade uma coisa, e tem a pessoa que doa mais das suas possibilidades. Mais das suas possibilidades, claro, sempre sem exagerar, não, mas tem pessoas que, Baruch Hashem, tem bastante dinheiro, e eles podem doar, eles doam, Hashem Israel, como eles dão para coisas beneficentes, não tem Gemilut Hassaim, já falamos em outras oportunidades sobre isto, não tem Chesed, dentro não tem maior povo que faz Chesed como Am Israel, ante qualquer situação que, que é necessária. Mas sempre tem esses dois, tem aquele que se voluntaria conforme, que já é uma mitzvah grande, e mas tem aquele que nessa olibó. Muito bom, nada, este é o Perashat Vayakel. Sobre Perashat Pekudeh, é, então, nós vimos, é, todo mundo entra ele LPQ da Mishkan, hum? Moshe Rabbeinu apresentou as contas. Quanto ouro foi usado, quanto era até o último centavo. Já dissemos em outras vezes, em outros anos, é, que era uma medida anticorrupção de Moshe Rabbeinu. Já falamos sobre isso, mas aqui nós vamos agora a Orahai Makadosh, que ele diz o seguinte, eu vou falar dois lados aqui de, de Orahaim. O primeiro é que ele justamente, Areu o Mishkan, foi construído para ser expiação e capará ao Reta Egel. Certo? É, então diz agora, se você prestar atenção, então a Torá dá uma dica como eles fizeram a capará pelo pecado. Muito bom. <clears throat> Vamos a la. Primero, es eh, que todos los detalles, cuando un pecado becerro de oro, ellos querían un representante divino y por eso pecaron. Entonces, ellos construyendo un lugar para que pose a de Hashem propio dentro de ellos, con eso ellos están perdoando este lado del pecado. Ellos, Lano Getael, construyeron un altar para hacer sacrificios para Ugel Aquí también fizeram um, um altar. Eles deram o ouro para fazer o Egel. Aqui também eles deram o ouro e a prata para construir o Mishkan. Eles tiraram seus próprios brincos para doar para o Egel. E aqui eles doaram também todas suas joias, como já foi dito nas Pesukim anteriores. Então eles colocaram um responsável para o Egel, no caso era Aharon, e aqui também temos um responsável para construir o Mishkan, que é Betzalel. Y por eso Pasuk dice, L, a Mishkan, L, L, la palabra L, esas, L ven encapará de L, el Israel. Que es de siempre acapará, eso se llama Teshuvat Mishkal, cuando la persona hace un pecado, lo mismo que él pecó, él conserta con las mismas com os mesmos membros, com os mesmos objetos que ele pecou, e aqui a Israel cumpriu isto, e por isso está escrito, começa para já com ele. Na sequência, ele cita uma coisa muito interessante, que na, no, na, Torá a gente tem um midrash famoso, está para achar, que Moshe, todo mundo, ninguém conseguia levantar o Mishkan até que Moshe Rabbeinu fez isso com suas próprias mãos. Certo? Então, Daqui nós vemos porque Hashem fez isso, diz o Rahaim Akadosh, justamente aqui, a dica está aqui. Ele, Moshe, trazendo as contas, e que justamente não teve nenhum centavo a mais, foi todo utilizado para o Mishkan, e Moshe não levou nada. E quem comprova isso? Tá, Moshe apresentou contas, mas quem comprova isso? Sabe quem comprova isso? Que o único que conseguiu erguer o Mishkan e que depois disso a Shekhinah posasse foi as mãos de Moshe. E se Moshe estava envolvido com Lo Aleno, com roubo ou com alguma coisa de corrupção, claro que não ia posar a Shekhinah e nem ele ia conseguir erguer o Mishkan. A, a pureza de Moshe Rabbeinu, a Torá nos vai indicar, e por isso é importante esta para já detalhando quanto ouro foi usado, quanta prata e assim todos os materiais. Shabbat Shalom.